你好，我是小夫。到目前为止，我已经使用这个机箱接近两个月的时间了。这期视频就来和各位分享一下联力 O 十一 Air Mini 这款机箱的散热表现和装机体验如何，到底能不能治好我的散热焦虑？八月下旬的时候，在机缘巧合之下，我低价购入了联力 O 十一 Air Mini。本来我打算买白色配色的，正好和我的散热器颜色一致。然而白色款不打折，我就只能安慰自己，黑色机箱质感好，还不显脏。 除了售价以外，O 十一 Air Mini 让我剁手的另两个原因就是散热表现和硬盘扩展位。从 Gamers Nexus 的测试来看，默认三风扇就可以很好的压制各种处理器，而在底部安装上额外的风扇直吹显卡后，也能很好的为显卡降温。至于具体的散热表现，我也会在这期视频中简单测试一下。这个机箱最多可以同时挂载四个3.5英寸硬盘加两个2.5英寸硬盘，还提供了前置 USB Type C 接口。 看来占未来问题不大了。O 十一 Air Mini 采用前上右三面网孔加侧透玻璃的组合，黑色版本的前面板右侧经过拉丝处理，质感和触感都不错。机箱内部采用左右分仓设计，所以相比于普通的 a t s 机箱，看起来又矮又宽。右侧有两条网格开孔，用于电源和硬盘散热，而主板、内存、CPU、显卡这些发热大户则被安排在左仓。同时，这个机箱的所有挡板都可以拆卸。 理论上来讲，如果各位愿意的话，也可以把各个挡板都拆下来裸奔。机箱的 I/O 接口位于顶部右侧，分别为两个 USB 3.0 Type A 接口、一个 USB 3.1 Type C 接口、一个3.5毫米二合一音频接口以及开机键。机箱的顶部可以安装三个120毫米风扇或两个140毫米风扇。不过从说明书来看，只支持240和280水冷，并不支持360水冷。不过网上也有人通过 3D 打印零件成功将360水冷塞了进去。 拆下机箱右侧面板，可以看到电源仓和硬盘仓，其中左侧的两个3.5英寸硬盘挡板可以拆下，替换成两个额外的风扇。位于中间的联立名牌设计的十分巧妙，不光可以安装两个2.5英寸硬盘，同时还承担着隐藏电源和硬盘走线的作用。右上角是两个抽拉式的3.5英寸硬盘位，而右下角则是 ATS 电源仓。值得一提的是，硬盘与机箱之间通过减震胶圈与螺丝固定。 这个减震胶圈的设计还是值得肯定的，不过不知道是不是我的个例啊，我这台机箱的螺丝包装袋没有标注螺丝型号，而用于固定二点五英寸硬盘的螺丝 E 和三点五英寸硬盘的螺丝 F 又长得十分接近，最后我没有办法，只能靠数塑料袋里的螺丝数这种笨办法来区分 E 和 F。明明一个不干胶贴纸就能解决的事情，不知道联力为什么拖到现在。另外，从说明书上来看，这个机箱的电源仓支持最大两百毫米长的 a t s 规格电源。 然而，我的半模组电源只有一百六十毫米长，走线就显得有些拘谨了。如果你的硬盘跟我一样多的话，我建议尽量选择长度在一百六十五毫米以内的电源。欧时一 Air Mini 的左仓采用模块化设计，玩家可以根据主板的版型自行调整机箱的 PCIe 卡槽，可以根据需要选择七 PCIe 扩展槽或者五 PCIe 扩展槽。另外，这个机箱还可以实现两种不同高度的数字显卡安装模式。不过，我看了下数字显卡套件的价格，就放弃了。 此外，机箱底部还可以安装额外的两个一百四十毫米或一百二十毫米风扇直吹显卡。这个机箱的主板和显卡走线采用了直角设计，我不太喜欢这个设计，因为 ATX 和 MATX 主板会完全遮挡住一侧走线出口，只能靠侧面的出口把线拉出来。而如果是 EATX 主板的话，走线难度则进一步增加。如果能把机箱再拉长两到三厘米，就能完美的解决这个问题了。另外，让我有点失望的是。 机箱的开机键跳线竟然不是一体式的，每次装机接触几个跳线都让我抓狂。另外，请务必注意的是，这个机箱的玻璃侧面板锁紧和解锁方式与其他侧透机箱不同。O 十一 Air Mini 需要先安装玻璃侧面板，之后再安装机箱的上挡板。玻璃侧面板是通过机箱的上挡板锁紧的。这里顺便再吐个槽：多语言说明书的最后一页，hardware 被莫名其妙地翻译成了硬碟。这是我这台电脑的配置。 在我升级机箱的时候，顺便把主板从之前的 TUF X570PLUS WiFi 换成了微星的 X570S Edge。各位对微星的 X570S 主板有兴趣的话，也不妨订阅一下我的频道，我也会在近期更新这个主板的使用体验。顺便剧透一下，这块主板非常的玄学。我也简单测试了一下这个机箱的散热表现，在室温二十二度的环境下，我先使用了几个小时记录下温度，之后又进行了二十分钟的 CPU、f p u GPU 烤机测试。 在默认的三风扇配置下，处理器和显卡满载时不会超过八十二度，而被动散热的 x 五七零 S 芯片组只有六十度，相比于之前动辄八十度的 x 五七零，的确要凉快不少。各位觉得这个机箱的散热表现如何呢？我也把日常使用时机箱内各个硬盘的温度放在这里，给各位参考一下。两个月的时间使用下来，作为一款主打散热的机箱来说，我对它的散热表现是满意的，尤其是 M 二 SSD 的温度远低于之前的旧机箱。 O 十一 Air Mini 对不同尺寸的显卡和主板的兼容性也都还算不错，因为机箱各处布满了网格开孔，非常容易积尘，基本每两到三天就得稍微清理一下机箱网格上的灰尘。同时稍显遗憾的是，主板附近的线材出口设计比较尴尬，如果机箱可以再长几厘米的话，相信可以很好的解决这个痛点。